қандайсың әйгерім қандай қандай әпкем ашар аялары оор өтті жаман шаршадым құрсап та қатып қалды тамақ жесек деп айтшы тамақ жасадың ба жоқ жаңа келдім де черный кассадан тамақ салып берді екен десем саған салып беріп қойшы қойшы тамақ жасашы кіші тамақ жейік қойшы мына тұрмақ мен бе эми сенин тырмагың өсүп кеттир деп тамақ тамак жебей жашай берели эми жалко вообще а давай енді заказ бересіз пицца эле заказ бере бересің Кичине кішкене мындай тамақ жасатшы мындай тамақ жайлычы қой анда бүгін да заказ берчү болсам мен анда тиги апамкына барып эле тамактанып келем ладно анан апама барганда калп эле мени мактап сактап койсоң күнүгө суши пицца жасап берип атат деп мындай мени нормальный багып атат э, кочону кантип эми болбогон эле нерсени болду деп айтыш керек э, э болгонун болгондой эле айтыш керек күнде эле тамак заказ кылып эле тиги көчөдөн эле тамактанабыз деп значит сен мени жаман көрсөткүң келип атыптыр да апам а айтышмай анда билесиңби анда анда мен дагы айтам эмнени айтасың сен эмнени айтам эмнени айтам а сен могу сансыз байкенинчи магазине он миң сомго карызга батып кеткен деп айтам айтмайбы ооба ооба өзің баштадың анда анда мен сені дағы айтам андачы ооба айтмай дедім айтма чачыңды сарыға бояп қайра жарашпай қалып қайра қараға бойғаныңды айтам мен сен андачы сен бар ғой сенші машинаң машинаңмененші кукуштың уюн мынтип былчита сүзүп машинаң бачагын шығарып салған деп айтам анда мен сен а мен сенің тырмағыңды тегі бүркіттікіндей қылып өсіріп алған деп айтамын мен саған ну андайчы барбы анда мисенчи тетесин жайлоого барганда жайлоодон сууга агып кетип аяштан баарына ит абир төгүлүп чачылып аябай уят болуп мына аяштан бар видео тартып алган ошол видео мына азыр менде бар мен азыр эле апама жөнөтүп кетирип салышым мүмкүн деп видеого тартып алышты эле тартып алган мага тартпаса да мага өздөрү кетишет мына мен эч жака барбай эле коеюн анда үйдө эле тамактанабыз э эмне жейбиз батыр жегіліп қалғаным шығады да пицца кел мындай кичине тандыр самсы мындай хашан пашан эле жейличи мындай жейличи жүрсеңіз көп чынымен тебетші эми макулбу кичине современныйраак болсоң э э сага караганда тетип кукушчу э далдырып алган менин балекеттин баарын билет тим эле суши заказ бери үйгө анан тиги барсам мен эй баягы күнү деле үйүнө барганда айттым экөө жашырак болуп суши жеп аткан өлүп да алып эле жеп атпадыңбы эле жакты суши сонун экен деп эми эми ачка болуп атсаң жейсиң да эми суши шоп точка kg деген бар да ошо инстаграмга киресиз дагы азыр шесть секундда заказ берип койсоң келетчи любой шаардын любой точкасына эки секундда азыр мына чаап турат алло суши эже кандайсыз о мени таанып калдыңыз <laughs> мени таанып калдыңыз эже жанагы эле адреске дагы бир бир партия эже суши кашан барбай сурачы кашан <laughs> рахмат эже канча э, рахмат эки секунд э мына эки секундда келип калат экен эмне ушунда бат келип калабы а мына келип калды алып келе кал келип калыптыр плов слов эле заказ бербедим мамбет Голубчик, честь высоками. Суши, роллы 0708 01 Суши шоп KG. Суши шоп KG. Қана елім тыңда. Құрсағың болып қалса сенің қызматында. Тамақтардың бары бар, достарыңды шақырса. Набор кейшін түрді таңның бары бар.

Ertuğrul ¿Los Berözpe. de